No puedo ya regresar, Me idea hasta el final. Y sin ti me para juzgar, ninguna excusa me puede ayudar. Tampoco hice bien, ya mis años van a ceder. Y me pierdo cada vez me pudo y no sé Dentro pienso que no, extrañamente digo que sí. Cien años hasta el final, no habrá inocencia para el s a t a n Y cobarde tengo que actuar, si eso entonces no hay nada mal. Y si entonces dejo de hablar, Papá ni tumba parece fatal. Y ya. la tuve ni vine cara a cara como me yo y entonces se debe todo lo que pasó ya no, ya no, ya todo se acabó aunque tenga poco quiero de tu amor pues para mi egoísmo ya no hay pasión ya te pides de lo que hay detrás de mi cara en realidad piensa que yo estoy aquí no tienes la Daniel mentiras ligeras al final. Y sin crimen para juzgar, ninguna excusa me puede ayudar.